Salut! Astăzi vreau să-ți improvizez despre a cere. Sunt cu maimuțica mea, am câștigat-o la un uh, curs de coaching uh, de la Grațian Sonu uh, și mm, mi se pare foarte expresivă. Și m-am gândit să mă joc cumva că maimuțica cere acestui pitic ceva. Hei, salut! Mai, nu te uiți la mine? Nu se uită la mine. Ei, uite de la mine, vreau și eu ceva de la tine. Vreau să-ți cer să-mi dai și mie puțină fericire, te rog. Nu se uită la mine, se uită în sus. <laughs> Așa am făcut și eu. Am făcut până acum, până acum poate un an, cam așa ceva. Și când m-am gândit să cer numai celor care uh, se uită la mine și care îmi pot da puțină fericire și chiar mă simt bine acum. Uh, chiar simt fericire în seara asta în suflet. Mulțumesc! Uh, tu cui ceri de obicei? Celor care îți dau sau celor care nici măcar nu se uită la tine? Ciao!